мать, нас не убить. Мы вашу мать будем здесь жить. наша судьба правит землей, где мы идем, лучше не стой. Мы так живем. несет сердце лишь свет. Если ты ждал, звал и молил, знай, что настал праздник светил. Ты посмотри. год новый а огонь. Бойся нас враг, скоро конец. Пламя горит чистый сердец в наших сердцах. если новый рассвет.